yeah, yeah, Ella es mía, siempre la vecina Me esperé en un lado, en toda la esquina Tomando un helado, con toda la amiga Pero yo siempre ando metido en la mía Ella es mía, siempre la vecina Me esperé en un lado, en toda la esquina Tomando un helado que quieres, solo busca lo que prefiere. No subestime sus niveles, se acelera, no hay quien la frene Así que dime, dime quién eres, no me enredes en tus poderes Haces que todo de esto revienta ah, en mi cuarto donde existen solo los placeres Dime, dime quién eres, no me enredes en tus poderes No lo vas a ver, no la dejo convencer Así que dime, dime quién eres No me enredes en tus poderes Haces que todo esto reviente ah, En mi cuarto donde existen solo los placeres Ella es mía, siempre la vecina Me esperé en un lado, en toda la esquina Tomando un helado, con toda la amiga Pero yo siempre ando metido en la mía Ella es mía, siempre la vecina Me esperé en un lado, en toda la esquina Se sabe, se abre que muy mala Me tiene bajo el hechizo de la bracadabra Con su mano ya me truco de magia Su flow me traspasó, caí en su propia trampa Poseída Si la noche está fea la activa Silencio el celular y los datos desactiva Está prendida, me incentiva vuelve loco con solo ser nociva Ella es mía Porque a mí lo diferente Nos mantenemos juntos permanente En mi cama Esperando ese la gente Ella es mía, siempre la vecina Me esperé en un lado, en toda la esquina Tomando un helado con todas la amigas Pero yo siempre ando metido en la mía Ella es mía, siempre la vecina Me esperé en un lado, en toda la esquina Tomando un helado con toda la amiga Pero yo siempre ando metido en la mía Fra, fra, fra, fra, Fra, fra, Snyder en el beat one. Yeah, yeah, yeah, yeah.